Estamos en una situación mundial enorme. No puede ser que haya guerras como la que hay entre Rusia, Ucrania, todas las guerras que estamos presenciando y que tengamos este fin de semana una cumbre de la OTAN en Madrid. Eso es totalmente impresentable. No debería ser posible que tuviéramos esa situación. Eh, desde el Partido de la Izquierda Europea, desde luego, estamos siempre por la paz, siempre defendiendo que los pueblos puedan decidir ellos. Pero bueno, estamos aquí de nuevo para pretender decir que tiene que ser absolutamente fundamental una lucha de los pueblos por la solidaridad, por la igualdad entre hombres y mujeres, porque no haya ningún problema xenófobo por todo el tema LGTBI, por tanto, este fin de semana aquí en Madrid lo que tenemos es que reforzarnos para saber que una lucha por la paz no es solamente contra la guerra, sino que es una lucha por muchas más cosas. We're meeting in times of crisis. Um, the Global Peace Index, which was published last week, has shown that the level of peace declined to the lowest level in 15 years. It's worrying times. It's times where um, armament takes a role, where um, arms force is in the center, and we as the party of the European left uh, peaceful conflict resolution and no wars. Of course, now with the illegal war in Ukraine, we are totally against and there's no justification of it. However, we say that um, our criticism against NATO is not obsolete with this war. So we are, of course, condemning this terrible war, but also the role of NATO militarization and more war does not lead to security, but rather to unstable situations. una de las cosas más importantes para construir una alternativa frente al modelo militarista otanista es plantear que hay cuestiones que tienen que ser abordadas desde otra perspectiva. Seguridad, protección y certeza requieren tener una reflexión profunda. Seguridad, protección y certeza a través de los servicios públicos, del Estado social, del trabajo decente. Seguridad, protección y certeza a través del respeto a los derechos humanos, de la cooperación y de la cultura de paz. The murder of 27 people at the border between Spain and Morocco in Melilla shows us in a very crude way how the uh, world order is based on profound inequality and therefore cannot guarantee people's security, real security, which is linked to being able to live a decent life with uh, access to all rights and you know, also in a sustainable uh, environment. Therefore, uh, what we are proposing is a democratization of the world order, democratization of international relations, because only together creating construction of relations between equals and cooperating between countries can we face the challenges we have, such as the climate crisis, but also we can build a democratic democratic uh, world order.